ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸದ್ಗುರು ಇದು ಅದ್ಭುತ ಅಮೋಘ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಸೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದೀನಷ್ಟೆ ಆದ್ರಿಂದ ಜನರು ಎದ್ದುಕೋರೋ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಣಕ್ಕಿಡೋದು ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿದಿನಾನೂ ನಾನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ನೀತಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರು ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಯಸ್ಕರು ದನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕಡೆಗಣಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ